Яаж USDT TRC20-оор Ultima Farming License лицензийг худалдаж авах вэ? Ultima Farming License-ийг худалдаж авах нь Ultima Token-ы farming эхлүүлэхийн өмнөх эхний үе шат юм. Лицензийн төлбөрийг USDT, Cash Dance эсвэл Ultima-гаар хийх боломжтой. Энэхүү завраар бид USDT TRC20-оор төлбөр хийх үйл явцыг харуулах болно. Ultimo Farming License-ийг USDT TRC 20 stablecoin-оор худалдаж авахын тулд Ultimo Farm сайдын хувийн танхим руугаа нэвтрэн үү? Хуудсыг доош нь гүйлгэн үү? Ultimo Farm License хуудас дээр төлбөр хийж авах боломжтой Ultimo токен-ийн фармингийн лицензүүд танд харагдана. Өөртөө тохирох лицензийг сонгоод upgrade буюу шинжлэх дээр дарна уу? Төлбөрийн арга сонгох зонх нээгдэнэ. USDT-г сонгоод хоосон тэмдгийг чагталж нөхцөлийг зөвшөөрөөд хөдөлтөн авах дээр төвшнө. Нэгдсэн цонхонд Ultima зоосны дүн ба заасан дүн шилжүүлэх шаардлагатай идэвчний хаяг харагдана. Хидэвчний гар утасны аппаар илүү хэлбэр ажиллахын тулд хаягийг QR код хэлбэрээр харах боломжтой. Төлбөр хийхин тулд USDT TRC 20-ийн заасан дүнг хаяг хэсэгт заасан хидэвч рүү илгээнэ яг дэлгэцэн дээр заасан дүн гэлгээнүү. Төлбөр хийж дуусны дараа төлбөр мэрэгдэл гарч ирэхийг хүлээх хэрэгтэй. Дараа нь тус хуудсан дээр таны лицензийн идэвхжүүлэх түлхүүр гарч ирнэ. Түүнийг идэвхжүүлэхээ бүү мартаарай. Энэ бол чухал. Зөвхөн идэвхжүүлсний дараа таны фермийн MOX лод нэмэгдэж та энэ бүтээгтүнийг бүх боломжийг ашиглах боломжтой болно. Хэрв та хууцыг хаалсан эсвэл интернетийн асуудал гарсан бол санаа зовох хэрэггүй. Төлбөр нь таны хувийн танхимын лицензийн түлхүүрүүд хэсэгт харагдах болно. Лицензийн түлхүүрүүд хэсэгт та худалдан авалтын түүхийг харах, түншлэн Activate зинхэр товчлуур дээр товшиж өмнө нь худалдаж авсан Ultima Farming License-ээ идэвхжүүлэх боломжтой. Баяр хүргэе. Та Ultima Token-ийн Farming-ийн лицензийг худалдаж авлаа. Лицензийн хүчинтэй хугацаа нь 1 жил байна. Дараагийн алхам бол Ultima Farming Unit-ийн төлбөр их явдал юм. Энэ заавартай танилцсны дараа танд дэлхийн судалтан авах талаар асуух зүйл үлдээгүйдэгт найдаж байна. Өндөр ашиг өгдөж том амжилт гаргахыг хүсэн ёроо.